merci Seigneur. Toute gloire pour Seigneur. Faut-il lever mon nom pour balancer Ou même qui gagne privilège après-midi. Hein? Ou même le Seigneur fait grâce. Faut garder pour eux, non. Ou pas qu'à font histoire de ou. Pour garder pour eux, joue même tout. Amen. Gardez nos place le Seigneur météo. Ou c'est privilégié nos place spécial. Amen, nous sommes monde spécial. On crie gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gardez tout pronostic qui ont fait sous échouer. Tout sa moun te pense de ou yo échoué. Tout sa diable t'a travail pour faire de ou yo échoué. On les gloire à Dieu. Oh, ou pas capable dire merci, ou pas capable reconnaissant vers lui. Oui, tout amen, amen, amen. Ou pas doué là, ou pas doué ou échoué. On les gloire à Dieu. Moi dit qui côté Christ pour moi Pour pas comprendre, moi t'es fait mon de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Qui t'es bon Dieu béni. Faut moi dire qui côté Christ est pour Sebe di ou Ebe pour ça ce qui fait de vous. Qui te bon Dieu, nous, monsieur musicien, que l'adoration allez pour nous le Seigneur. Numéro 36, en créole, réveillons-nous, cœurs Amen. Alléluia. Qui chemin, l'éternité s'avance. Pour moi, le temps. your power.